我听牌了，东园一点红，两倍。 快点打噻！嘿，哦！五条，两倍。 两倍。 两倍，一点红。三倍，二条。五倍，八万。东源一点红。五倍，五条。 两倍，二条，三倍，五条，五倍，两倍。 二条。 I'm back. 条，三倍，东园一点红，五倍，三桶，两倍，二条。 两倍。发财。两倍。 两倍，八万。三倍，耶神。两倍，八万。两倍。 两倍，二条，两倍三倍，娃娃，两倍。